Yo te pido horrible. Tiraucius Kalk Senotat im Empra Terzenotkatem Algacete Lipus Tiuts etiski. Apogusa Etiskis Leitkans Bixlan Aberon Leitkame Iglaion Im ganzen Universum bricht Chaos auf. Die Sterne selbst bekämpfen sich und auch die Atome. Jüngst haben auch die Hexenmeister aus dem Ödland des Findelkopfes ihre Teilnahme angekündigt. Sie entsenden die gnadenlosen Findelkopfjäger, das entwischte Geschäft wieder einzufangen. <laughs> いやいや、はい、腹詰めのえで。Dile para que no sueltes y cosas. ¡No! ¡Que no lo digas! ¡A ver, beso! ¡A ver! Die Messer hassen Antituchstoll, jemand drei Gold zum Stadt. take all of these bottles.